Ashamaa harkaaf bulee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota yuutubaraa ayyaantu sallaa jiru jalatti argamtan nagaan kun bakkuma jirtan isiniifaa baay'atu isinii jechuun jaaladha. Baga jiraattan baga eegamtan isaa kana eegdanii isiniin jedha. Egaa kaa har'a yaadumaa anatti illee gaaffii ta'e tokkoon qabadheetu dhufe. Egaa innis maalinni yeroo baay'ee miidiyaa adda addaati irratti wantoota nama gaddisiisan in argina. Yeroo baay'ee garuu wantoota Eh, nama gaddisiisan waggaa arginu eh, dubartoota irratti keessattuu gaafa arginu baay'ee waan nama cabsu cabsu yookaan onnee nama cabsu eh, waan baay'ee nama miidhu dubartii irratti argina egaa ka mm, innis maalinni yeroo baay'ee rakkinaan karaa irratti waggaa kufan akkasuma daa'ima kophaa isaanii waggaa baatanii kadhatan daa'ima baatanii ansiraa yoo hojjetan wantoota adda addaa argina egaa akkuma suura irratti argaa jirtan kana. karaa yookaan irdataa yookaan gargaarsatti illee gizee deemnu eenyu argina dubartoota daa'ima kophaa baatanii dhiironni keessan jiran egaa ka wanni mana ajaa'iba tokko keessa garuu dubartoonni kunii gaafa rakkinaa kophaa isaanii rakkatan malee gaafa dhalan yookaan gaafa ulfaan kophaa isaanii ulfoofne kuni maaliin maal mul'isaa ta'u deemaa dhiironni bara kanaa hagam akka of jaalatan hagam eh, namoota biraatti darbanii yaaduu akka hin dandeenye yookaan hiriyaa isaaniiti yookaan haadha manaa isaaniiti yookaan immoo ijoolluma dhalattu kanaafiyyuu amma ammam akka yaaduu hin dandeenye kun tilmaamuun nama rakkisu egaa akkuma suura irratti argaa jirtan kana eh, namoota kana eh, namoota irdaatadha karaa kunniin inda'uun warra wayyoo qabudha warroonni akkanatti ta'aniitu irdaatadhaaf waamaman kuni kan karaa biraa ogaa argitan fistaalii baatanii keessattuyyuu mm, tibbana mucaa taaksii ofuu addisaabaa keessatti yaareed kan jedhamu mucaa Wallaggaa gargaarsan tokkoffaa kan ta'e mucaa beekamaa baay'ee jaalatamaa e, karaa irratti nama dhiquudhaan e, uffata namarraa qayyaruudhaan e, namoota yaaluudhaan warroota hojii dhaban kaambaanii adda addaatiin wal quunnamee too hojii qabsiisuudhaan mucaa baay'ee beekamaa dargaggeessa baay'ee jaalatamaa yeroo baay'ee dubartoota gaafa arguu bakka daadhima baatanii feestaanii baatanii wantoota akkanaa kana eh, dhiyeessa yeroo baay'ee dhiironni garuu gaafa kophaa argitu uumamaa biraan qabanii yookaan nama lama nama sadi ta'anii bakka tokkotti gaafa ciisanii too ofuma bichaadhaan jiraatan argita. Eh, miidhaan isaaniitillee baay'ee namni homtuu cinaan jiru gaafa ka'anillee fiiganiituma deemu homtuu isaan bira hin jiru jechuudha. Garuu dubartii rakkattee yeroo baay'ee hoggaa arginu waa of cinaadhaa qabdi. Innis maaliin daa'ima of cinaadhaan dhabdu jechuudha yeroo baay'ee. Egaa ka namoonni maaliif dhiironni garuu dubartiidhaaf of eeggannoon goonu? Tariiti kan fedhiin kuni kan jallachuutu kurii haa ta'u haa jennu. Garuu gaafama sanii boru rakkinni akka dubartii irratti hin geenye of eeggannoo osoo godhanii maal ta'a? Baay'ee nama gaddisiisan miidhaan dubartoota keenya bakkuma baay'eetti keessattuu biyyuma keenya irratti wanta kanaa kun kan ta'aatu jiru. miidiyoota biyyoota biraa waggaa hagas mara kan ulfaatudha arginu biyyoota biraa Afrikaa irratti jechuudha. Rakkinni kun yeroo baay'ee dubartoota irratti biyyuma. Egaa kaa akkuman dubbachuu yaaletti kun suuraa kanarratti argaa jirtanii. waan nama ajaa'ibu keessaa dhiirri tokko asirratti wanta duuba isaanii jiru kana yookaan arguu dandeessanii isaa warra gargaarsaaf dhaabbate malee warra gargaaramuu miti. egaa ani waanuma nagarrame tokko keessaa jechuudha keessattuu biyya keenya keessatti yeroo dhiyeenya kana keessatti ilmaayyuu rakkoon hoggaa dhalte dhimma ishii ulfoftu dhimma ishii guddistu dhimma ishii kan jedhamurraa sadarkaa geenya jirraa jechuudha gaafa ulfooftu garuu dubartiin kun hookaniin dubartoonni kun kophaa isaaniitii miti egaa kan namni uumama rabbiiti. nama lama gaafa ta'e walitti dhufuudha jechuudha wanti kun kan uumamuu danda'u. Garuu gaafa rakkoo maaliif haadha irratti ta'uu danda'a? Dhiironni gaafa waan akkanaa kana raawwatanii mana isaanii keessa gaafa kan rabananii ol seenanii yookaan haadha isaanii waggaa laalanii ishii alatti hubanii dhufan suni maal fakkaatteetti mul'atte laata? Ani waanuma gaafinatti too homaa deebii dhabe jiraate taananii eh, keessattuu dubartoota biyya keenyatti. kunniin carraa argatanii gargaarsa argatanii yookaan uffata ijoollee isaanii nyaata waan adda addaa argatanii jira ta'a Kan kana arganne danuutu iyyuu jira. E, dhugaa yeroo tokko e, bareedina maal jedheetan isinitti shamara baay'ee bareeddu kana jedhee himuu hin danda'u. Uffanni ishiin uffattu iyyuu uffata karaa irratti ishii baaseetoo ishii kadhachiisuu miti. Egaa kan rakkoon ishii kadhachiisuu dhaqee ishiin tamaariidha. Innis akkuma ishii tamaariidha. Gaafa ishiin ulfooftu eh, miti anaa miti jedhee kaadee jechuudha. Eh, gaafa kana jedhu gaafa guyyaa sadii waan nyaattu dhabdee mm, karaa gubbaarratti baate. Karaa gubbaarratti hoggaa baatu mucaan dhiiraa egaa akka dhiira guutumaan guututti dhiira jenneetti illee hoggaa murteessine dhiironni immoo akka dubartii garaa dubartii qaban haadha isaanii mana keessatti yaadatan obboleettii ofii mana keessatti yaadatanii shamara ala jirtu Hinumnes danuun ni jiru. Obboleessi tokko waan akka kaalsii waan akka adda addaa karaa gubbaa irratti gurguran egaa akka biyya keenya ni beektu. Waan akkasii kana karaa irratti taa'ee gurgura. Mucaan kun mucaa dhiiraatti kan ofiisan dhiisetti meeshaa ofiisan dagatee ishii tana bira hin darbinaa jedhee uummata qaba. Karaa gubbaa irratti jechuudha. Bira hin darbinaa itti goraa rakkoo ishii gaafadhaa. Gargaaraa biliis bira hin darbinaa jedhee mucaan dhiiraa kun ni kadhataaf. itti siqne hundi keenyayyuu magaalaa asalaa keessatti itti siqnee gaafannee e, keessattuu dubartoonni gurguddoon maalinni rakkoon kee ati e, nama akkanaa kanaa abbaan barbaade kan si barbaadudha maaltu karaa irratti si baasee deebisee abbaan daa'ima onneen ergan da'ee guyyaa sadii jette daa'imti harka ishii keessatti mul'attu laal ishiitti lixxif jette e, guyyaa sadii jechuudha daa'ima guyyaa sadii qabattee baatee sin beekunaan jedhee Eh, ani uffataa miti kanaan rakkadhu uffata nan qaba warra koo warra gaariidha eh, akkan fe'ettan duraan jiraachaa ture eh, inni hiryaa koo ture egaa ka amma ammoo ani waan akkanaa kun irratti dhufnaani kootii miti naan jedhe akkasasuudhaafis qarshii hin qabu dhiiga isaatillee fudhatamee qoratamuudhaaf qarshii hin qabu. Ittummaa daa'ima kanaayyuu immoo taa'itu guddifachuufis qarshii hin qabu jettee karaa gubbaarra teessee tobeessi. baay'ee nama baay'ee baay'ee baay'ee tokko eh, keessi kiyya cabashee sallaalee too'ii eh, dhugaa dubbachuu fi egaa ka intalli kun tamaariidha daftaraa fi iskiriptuudha dhala homaan qabdu hundi keessanuu barataa taatanii argitanii jirtanii egaa ka yeroo barataa taanii too jirru eh, wanta baay'ee tuyyuu nama rakkisaa jechuudha akka amma yoo barbaanne waan barbaanne harka keenya keessaa baafnee bitannu sun ta'in gaafa sumuunii rakkannee eh, maatii eeggannu iyyuu jira jechuudha. Eh, Tamaarii jechuun waan salphaa miti. Kanarrattu iyyuu ba'aa warraatirra ishiin odoo jirtu eh, ba'aan biraa irratti gaafa dhufu maal namatti dhagahama. Egaa kaamee dubartoota kanallee ilaalaa. Kanumatu isaan mudate jedhee tan ilaala. Namni tokko dhiirri isaan bira taa'eetoo jiru hin jiru kophaa isaanii taa'anii ijoollee wajjin rakkatanii aduu kana keessatti gargaarsaaf karaa. qaama gargaartotaatiin waamamaniiti bakka kanatti kan wal ga'anii. Egaa kan carraa kanaayyuu argatan yookaan eh, walitti qabaa naannotirraa ta'uu danda'a yookaan naannoon isaaniitu naannoo gaarii ta'uu danda'a. Kan immoo naannoon isaan hin beekne gandi isaan hin beekne inumaayyuu eessaa bahanii kan hin beekne kan karaa irratti daa'ima baateetu rakkachaa jiru. Kan mana kiraa waan kaffalu dhabamee feestaalii isaatiif fi daa'ima gabbaasanii darbamee meeqatu iyyuu jira. dubartoonni keenya jechuudha shamarran keenya bakka gurguddaa kan ga'uu danda'an balaa dhiirotaa dhiirota hoon jedhu dhiirota hundaa miti balaa dhiirota sammuun isaanii sirritti hojjechuu hin dandeenye obboleettii xiyyaa maalifan miidhaa irratti gaggeessa kan jechuu hin dandeenye irraa kan ka'e namoonni baay'een eh, mana isaanii cufatanii lapheen isaanii cabee daa'ima isaaniitii maalan daabboo maalan bita jedhanii guyyaa guutuu bu'aa oolan obboleewwan danuutu iyyuu jira. Egaa kan maal ani dhiironni akkanaa kunii mee isinumti mee ilaalcha akkamii dhiirota akkanaa kanaaf yookaan immoo e, koomentii maalii akka dhiirota kanaa kennitan. Egaa kaammoyyuu shamarranis mee e, ammaa achi fuulduratti dhaloonni fuulduratti deemaa jiru kunii mee maal godhuu qaba? Akkamitti dhiirarra of qusachuu qaba? Kan darbe kanarraa baratanii e, nuyi hoo gaheen keenya mee dhaloota fuulduratti keessattuu shamarran naannootti jiraannurraa yaa ka'u naannootti dhalannurraa haa ka'u iddoo hojii keenyarraa yaa ka'u mee fokosiin keenya hoo nuti dubartoonni eh, gahee maalii qabna amma achitti jireenya akkanaa kana ofii jireenya haatis kunoo jireenya akkanaa jiraatte ilmoo ishiitis jireenya kana keessatti guddistii jechuudha. Ilmoon kun gaafa guddatu maal ta'a eh, jireenyi isaa nan baradhaa osoo hin taane. E, hojjedhee tanan hojii humnaatti illee hojjedhee tanan haadha koo nyaachisaa yookaan haadha koo toora jechuudhaan ijoolleen hiyyeessaa baay'een e, karaa irratti ba'aa baachuudhaan caammaa qaraguudhaan waan adda addaa godhuudhaan argina yeroo baay'ee ijoollee hiyyeessaa jechuudha sababbiin maaliin haadha isaa mana keessatti kan argan jireenya gaarii mitii haati isaa kan jiraachaa jirtu kanaaf kan ka'e haadha koo kana baqa dirqama haadha koo kana gargaaruun qaba kan jedhu irraa waan akkanaa kanatti seenanii. jireenyi ijoollee isaaniitillee haaluma maatii sanii wal fakkaataa ta'ee darbanii jechuudha. Egaa kaamee asumatti yookaan kutameetoo akka nurraa hafu nuyi hoo gahee maalii qabna? Shora maalii taphachuu qabna dubartoota irratti? Tariitii yeroo yeroo nama dhaga'uu dhabuu danda'u garuu nuti akka garaan hin nyaanne ammaachitti dhaloota kanaaf maal dabarsuu qabna? Mee dhiironni dhiironni hoo kana argan dubartoota kana hoggaa argan daa'imman akkanatti karaa irratti guftu hoggaa argan daa'imti barachuu yeroo qabdutti hojii humnaa hojjechuudhaan warra gargaaruudhaan haati kafana hoggaa miiccitu ani immoo qoraanan cabsa jechuudhaan waan akkanaa kanarratti bobbaate ijoollee hiyyeessaa baay'inaan jechuudha baratee kan milkaa'uu baratee hojii kan qabu baratee bakka gurguddaa kan ga'u hoggaa laallu ilmoo hiyyeessatii miti. Sababbiin ilmoo hiyyeessaa baadiyaa keessallee hoggaa ta'ee eh, lafa eh, namarraa fuudhetan yookaan lafa akkana godhee tanan yookaan immoo qaansiraa hojjedhee tanan yookaan immoo mana namaatitti galee tan haadha koo kana jijjiira jechuu irratti fokkosii gooti eh, baay'inaan ijoolleen baadiyaa. Akkasuma ijoolleen magaalatti illee ba'aa baadhee haadha koo kana toora jechuudhaan barumsa ofii haga jibban gaanii jechuudha. Kanaafiyyuu Eh, jireenya akkanaa kun akka itti fufne mee nuti hoo ati hoo ani hoo gahee maalii taphachuu qabna asumatti akka hafu immoo mee dhiirotatti mallee meeqatuu keenyatu iyyuu dhiyaate akka obboleessatti itti dhiyaatee eh, maaliif akka obboleettii hubuu danda'an jechuun dubartiin tuni kaa eh, isaaf dhiiga haa ta'uu baattu malee namummaan ishii haadhuma isaa mana keessa jirtu